아 저녁에 소주 먹어. Hello! Good morning! Magluluto tayo ngayon ng budichigi. Korean stew. Mga recipe natin is singanjang. Ano to? Sauce ng Korean. Paminta. Um, mulyot kasi gusto nila medyo matamis. Ah, corn syrup. Gochujang. Yan yung mga ating ingredients. At saka, ayan, chili powder. 이거는 뭐야? Corn 아니 syrup. 아니 이거 이거 이거. Ramyon. 이건 왜 넣어? Ang ilalagay natin dito is yung noodles lang niya, hindi nakasama yung sauce niya. So, noodles lang yung ilalagay natin mamaya. Tapos, kung namol, ah, tuge, gulay, at saka mushroom. Tapos, ham and sausage. Ayan. Papakita ko sa inyo paano maghiwa ng mga ilagay. Itong mushroom at saka itong mushroom, okay na siya. Ganyan lang yung hiwa niya. At saka yung gulay. Ganyan lang kasi. Ganyan. Gusto ko kasi ganyan kalalaki lang. Para ma-chopstick siya agad. Yung paghiwa ko ng swamp kasi ganito siya kalalaki ganito siya. Ayan. Ganyan. Pagdalawin lang natin yung hiwa. Para parang kita-kita siya pag nilagay dun sa fry sa kawali. Mamaya. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan mo lang. Tapos pag lang siya. Kunti lang ilalagay ko kasi mga bata baka hindi kainin. Ayan. Ganyan. Ayan siya. Tapos yung hotdog, ganito. Ayan. Ganito mo lang yung hiwa niya. Ganyan yun na lang. Pag nagluto kayo, wait ng budichig, huwag nyo isasama yung sauce ng ramyun. Kasi gawa ka tayo ng ibang sauce. Ito, ganito yung ginawa ko na siya. Pinagsama-sama ko na yung gochujang, corn syrup, chili powder, toyo, tsaka paminta. Okay, eh, ito na yung magiging sauce nyo. Depende sa inyo kung gusto nyo pandagdagan ng ibang pampalasa. Pero ako yan lang kasi nilalagay ko eh. Hindi ako naglalagay ng bechin kasi masyado siyang maano. Imbis na bechin, asuka na lang nilalagay ko. Ayan. Ito, yung sauce na ginawa nyo, ilalagay nyo lang yan sa ibabaw. Hayaan nyo lang siyang kumulo pagsamasamahin yung gulay, ham, sausage, tapos yan yung mga, yung ginawa niya sauce, isama niya lang. Tapos may, may optional ako na ano, yung dahon ng sibuyas, eto siya. Mamaya, pag kumulo na siya at kakain na niya, pwede niya siyang ilagay sa ibabaw. Huwag niyo siyang ilalagay pag niluluto niyo pa lang itong sa pinakukuluan niyo. We? Para, ano siya, hindi siya masyadong maluto. Ayan. Ayan, tayo lang siyang kumulo. Ganyan ano ano siya. Bantayin lang siyang kumulo. Tapos mamaya, pag, uh, ilalagay ko na lang sa video kung paano, kung ilang cup or ilang spoon ang ilalagay ng kuchudyang mulyot, soy, tapos, ito, ito depende sa inyo, yung sa pip, ano, backlog paper, depende sa inyo kung mag-ilan ang ilalagay nyo, kung anong gusto nyo, kung anong kahanghang. So, ilalagay ko na lang siya. Nag-aalaga pa kasi ako eh. Dahil makukulit na bata dito, kaya hindi ko na sa isa sa inyo. Tapos, depende din sa inyo kung ilang ramyon yung isasama nyo pag kumakain na kayo. Pero kami minsan ng anak ko, naglalagay kami ng ano eh. Yung sauce, nito. Ito, pag gusto pa namin kasi ng ibang lasa, sinasama namin 'tong mga ano. Huwag nyo lahat isama. Isa lang, isang ganito lang pwede. Pero may, sandali mo cellphone. 한번 먹어. 모기찌개다. 라면인데? 라면인데? 그러니까 모기찌개야. 부대찌개 라면이 추가한 거. 부대찌개 라면이 추가. 이게 되는 소스 뭔데? 응. 안 잡아. 일단. 아. lu